Bo día. A verdade é que hoxe difícil eh, condensar eh, todo o que sentimos, non? Esa mistura de, de tristura e o tempo de alegría e de fachenda, non? De tristura, pois, eh, por esas persoas eh, que hoxe non poden acompañarnos aquí porque faleceron, e de fachenda e de alegría por ver a tantas caras amigas, a tantos eh, compañeiros e eh, compañilas, a tantas eh, camaradas que compartiron tantos, tantos anos de loita, non? Por tanto, vou a comezar eh, por iso precisamente, non? lembrando a todos os, eh, eh, os camaradas e as camaradas pois, que non puideron comprobar eh, que aquel proxecto emancipador que se iniciou hai un cuarto de, de século pois é hoxe unha, unha realidade. Eh, Fachendosa porque se aciga eh, hoxe a primeira forza sindical da Galiza en canto a representación, en canto a afiliación e tamén en canto a capacidade mobilizadora e grazas pois a loita das mulleres e dos homes que está de aquí que non están hoxe aquí, que están nos seus centros de traballo e que de algún mm, xeito, de algún, en algún momento, eh, as súas vidas pois, formaron parte deste, deste proxecto non? e desta central sindical. Ademais, isto cobra importancia nunha sociedade colonizada como a nosa, non? Eh, na que o sindicalismo nacionalista de contrapoder, eh, o feito de que rache na Galiza co dominio da bicefalia do, do sindicalismo españolista, pois a verdade que é un fito histórico do que debemos de sentirnos moi, moi, moi fachendosas. Como tamén o é eh, o feito eh, de que o feminismo de clase sexa chave nas reivindicacións a prol dos dereitos das mulleres, tal como vimos demostrando durante estes 25 anos de historia. A pesares de que esa foto pareza eh, tremendamente masculinizada, eh, faltan mulleres, e non son evidentemente todas as que están, pero hoxendía a participación das mulleres nesta centra sindical é unha, é unha realidade. Non? E unha realidade constante, desde a creación nos seus orixes da Secretaría das Mulleres, eh, facendo tamén do feminismo un campo específico de actuación Confederación Sindical, xerando debates sobre a problemática das mulleres traballadoras pero entre as propias mulleres, entre as propias afiliadas, entre as propias delegadas e, por tanto, entre as propias representantes sindicais, entre os cadros da central sindical. A través da convocatoria de asambleas, o noso proxecto sindical é meramente asambleario, eso nos debemos e así seguiremos durante toda a nosa existencia. Non? tamén convocando eh, organismos de dirección, eh, en este caso específico a Comisión de Mulleres, ou, por exemplo, tamén os encontros nacionais de delegadas que, como sabedes, reúnen a centos de delegadas eh, de todo o país. Impulsando formación con perspectiva de xénero de xeito transversal, dirixida, por tanto, a todos e a todas e cada unha de vós. Non? homes e mulleres, introducindo eh, modificacións estatutarias dirixidas precisamente para reverter esa masculinización que tiñamos da central sindical, pero que para nós é máis importante, autoorganizando as mulleres traballadoras e ao tempo reforzando tamén as organizacións feministas das que formamos parte con noso discurso porque desde a fundación da Central Sindical tivemos moi presente que o feminismo debe ser unha prioridade para o movimento nacional popular na Galiza mas tamén a necesidade de recuperarmos o discurso de clase e incorporalo con forza a loita. Por que precisamente agora, cando estamos nun momento doce para a militancia feminista, poderíamos decir incluso que está de moda o feminismo, cando o movimento goza, por tanto, de máis apoio, de máis participación, de máis repercusión social e mediática, cando parece máis esvaído dunha corte revolucionaria e dunha corte obreira. Ao sistema eh, capitalista colonizador interésalle ese discurso homoxeneizado, light, superficial, e apropiándose das datas eh, revolucionarias, quedanse co aparencial, comercializando e convertendo en consumismo os nosos símbolos. Así, se eh, mm, dados dades unha volta por cadenas de roupa eh, que ademais eh, protagonizan eh, discriminacións contra as, contra as propias traballadoras, pois podemos ver eh, camisetas con lemas feministas, camisetas eh, con símbolos como, por exemplo, o de Frida Kahlo, comercializada hasta absolutamente a médula, pese a oposición familiar, porque o que trascende hoxendía dese símbolo, desa muller comunista, desa militante revolucionaria, desa eh, pintora feminista, eh, realmente o que é, pois, se simplemente pasa como un símbolo de cores, non? Como algo, como un souvenir máis do que sacar cartos, non? E de feito, a maior demostración a tedes que a Mattel, a Casa das Barbies, sacou unha Barbie Frida Kahlo. Durante estes anos, a dereita desenvolveu unha liña de acción política dirixida a favorecer a creación das, asociacións de mulleres rurais, das asociacións de amas de casa, de asociacións antiabortistas ou profamilia, subvencionada, como non, con cartos públicos. E no caso da esquerda española, propiciando a creación de plataformas feministas con nomes que realmente non permitan deducir que tras elas están organizacións políticas de carácter estatal cunha estrategia claramente globalizadora e cun discurso claramente institucionalizado, centralista, antinacionalista e mesmo antisindical. Podémolo comprobar, non? Empregando a unión como pretexto, pretenden agochar e invisibilizar a diversidade do feminismo galego e o poder de convocatoria que pode ter e que ten o feminismo de clase na Galiza. Daí que non sexa casual eh, a problemática, o veto eh, ao uso das estraleiras, das bandeiras da CIGA, aínda que sexan da Secretaría das Mulleres, non? Mesmo cando facemos uso de ferramentas revolucionarias obreiras como unha folga, pois fan dela un uso propagandístico e non, por tanto, un instrumento de combate, non? E de confronto co poder. Pretenden barrernos do mapa co seu discurso uniformador. Por iso, desde a CIGA, fuximos de convocatorias que pretenden ritualizar o feminismo que reducen a loita a unha data festiva e unha data carente de discurso crítico contra patronal, contra os gobernos, contra o capitalismo e contra o propio patriarcado. A CIGA convocou, convocamos, dúas folgas de mulleres na Galiza no marco, como sabedes, do Paro Internacional de Mulleres, conscientes de que a folga é un instrumento do que dispoñemos as mulleres da clase traballadora para termos melloras nas nosas vidas, non nas nosas condicións de vida negándonos a realizar dun xeito parcial ou dun xeito total o noso traballo, o traballo que temos encomendado, tanto no ámbito laboral como fixemos tamén no fogar, nos cuidados ou no ensino, secundando unha folga de consumo, evidenciamos as eivas dun sistema capitalista que nos discrimina, que nos agrede e que nos precariza. Concienciando tamén do traballo invisible e de balde que facemos as mulleres, amosamos que o noso papel non é subsidiario na sociedade, senón que é fundamental para o desenvolvemento da, da humanidade. Denunciamos tamén un capitalismo salvaxe que explota os seres humanos e a natureza contaminando o noso ambiente cos seus residuos. Denunciamos un sistema económico que se vale do noso traballo de balde nos fogares e colócanos nunha posición de desvantaxe social e económica. Mais o poder non lle interesa para nada a existencia de mulleres organizadas que manteñan unha actitude combativa e de confronto cos poderes económicos, contra que nos explota como clase e contra que nos oprime como nación. todo o mundo, as mulleres traballadoras temos un potencial enorme, xa que non temos nada que perder, agás as nosas ataduras. Por iso, precisamos organizar e promover feminismo entre a nosa propia clase, denunciando en común a crueldade da opresión machista e identificando as súas raíces históricas. Non é posible... Co, eh, concibir o capitalismo sen machismo, socialismo sen igualdade de xénero. Non é posible construir o socialismo sen feminismo e, por tanto, sen atender a loita específica das mulleres e recoñecer os nosos espazos autónomos de organización. As mulleres non participamos en dúas folgas para que non mudara nada. Todas as protestas destes meses, todas as asambleas, todos os repartos, os piquetes, as manifestacións perseguían un fin, Estamos fartas de hipocresía, fartas de declaracións de intencións, fartas de simbolismos valeiros de contido. Queremos un cambio real, queremos poñer fin á violencia institucional que nos discrimina, que nos precariza, que nos escraviza e que nos asasina. Temos que intensificar a nosa capacidade mobilizadora, que o poder entenda que non imos permitir máis retrocesos nos nosos dereitos. Loitemos con orgullo revolucionario, sexamos as ferreiras dun mundo mellor, que viva a CIGA e que viva o sindicato Radicalismo feminista nacionalista de clase.